Здравствуйте! Рада приветствовать всех гостей и подписчиков моего канала. Сегодня я буду делать елочные украшения из шишек. Мне кажется, шишки смотрятся очень гармонично на любой елке, и неважно в каком стиле она украшена, главное дополнить их нужным декором. Итак, давайте задекорируем наши шишки снегом. Для этого я приготовила такой состав. Я смешала клей ПВА и гипс до получения вот такой вот жидкой сметаны. При высыхании клей закрепит наш декор, а гипс придаст белый цвет и фактуру, очень похожую на снег. Также нам понадобится глиттер, у меня он серебристого цвета. Итак, берем кисточку и начинаем наносить наш состав на шишки. Наносим сначала с одной стороны, потом переворачиваем шишку. Теперь посыпаем нашу шишку глиттером. Оставляем шишку просохнуть. Займемся изготовлением бантиков. Выбирайте ленты, подходящие по стилю убранства вашей елки. Если у вас елочка уютненькая, выбирайте натуральные ленты, репсовые либо хлопковые. Если у вас елка более статусная, выбирайте кружево и атласные ленты. Для своих шишек я выбрала вот такую вот репсовую ленту. Замеряем небольшой отрезок ленты для бантика, отрезаем. Промазываем края ленты клеем. Клей я использую дракон. Можно использовать клей момент кристалл, либо даже горячий пистолет. Промазываем края и соединяем в середине. Изготавливаем второй такой же отрезок. Теперь отмеряем небольшой кусочек бечевки. Перевязываем наши бантики с двух сторон. И с другой стороны. Наши шишки подсохли. Приступаем к составлению композиции. Мы приклеиваем наши бантики к шишкам. У нас получились вот такие вот две связанные между собой шишки. Теперь декорируем верхушку нашего бантика. Для декора я буду использовать искусственные ягодки, веточки, колокольчики и искусственные снежки. Итак, для начала мы приклеим елочные веточки. Добавляем ягодки. Закрепляем колокольчик и искусственные снежки. Теперь возьму грунт Санет, кисточку и немножко добавлю снега нашим елочным веточкам. В итоге у меня получилось вот такое вот елочное украшение. Есть два варианта, как повесить такие шишки на елку. Можно просто перекинуть веревочку на елочную веточку, а можно создать петельку, надев бусинку. Создавайте уют своими руками и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Всем спасибо, до новых встреч!